Fábio é simplesmente falar de um de um cara que me ensinou muito. Eu quando fosse para descrever o Fábio, eu sempre falava que é humildade em pessoa. É um puto que também tinha muito potencial, tinha muito tanto para dar. Tinha uma carreira pela frente. Mas muito cedo ele se foi. Falar do Fábio é falar de uma dor que não cessa. De uma situação que temos que aceitar porque é a lei da vida. É, mas o pouco tempo que ficamos aprendemos muito